Xin chào. नहीं अरे खेलती मार रही है देखो हम्म। आराम से स्माइल करो स्माइल करो पोज करो पोज आंखें खोल के पोज करो अपनी शक्ल तो दिखाई ऐसे तू ही चल खड़ा पेट एंजल पेट पे ऐसे गुदी गुदी कर ऐसे हाँ नहीं बाबू मैं कुछ नहीं करूंगी अब ये बार बार उठती है अभी दूर से बुला ऐसे ऐसे बुला भाग जाएगी ना तू आ रही बुला जा

काट लेके धीरे धीरे छोड़ दे ले अरे दौड़ाने नहीं काट लेगा रेंदुर रेंदुर रेंदुर काट भी सकती है तू भी ऐसे, ऐसे कभी गुस्सा है गुस्सा रहा है तो मत छोड़ो लो आ जाओ పిల్లడికి Grande itu maluco. नहीं छोड़ो नहीं मैंने अभी से सुलाया था कुछ नहीं करेगी मुझे सुलाया था तो मैंने इसे सो जाओ मेरी प्यारी बिल्ली सो जाओ मेरी प्यारी बाबू तुम सो जाओ सो जाओ अब इसको इसको आने दो आ जाओ आ जाओ ऐसे करो काल काल ऐसे काल करो नहीं मामा भाग जाएगी मामा आपको बिल्ली बारे में कुछ नहीं पता भाग जाती है ऐसे करने से प्यार करो तो नहीं भागेंगी कहाँ बैठी हुई इसे ये दीवाला ये दीवार है हम्म। जाओ मेरी बहू छोड़ दो तो, चलो चलो छोड़ हो गया चलो कहाँ भगेगी जाती है खिलाओ तो मैं पास अरे उसको जान दो ना हमारे घर में देखा क्यों है तो आ जाएगी ना तो खाते रहेगी खाते रहेगी तो फिर देख देख कितने पास है <laughs> भगा दिया किसे